on the streets of Lincoln.

Sa fake, no room Mga mata, namumula Asan ang trees, nadala mo ba? Bawal ang tools at peke sa biyahe Kung isa ka dyan, ikay bumaba Okay. Giật giật em giật giật giật giật giật Hot, hot.